Día importante en la ciudad de Sevilla, hoy disfrutamos de una nueva edición de la Zurich Maratón de Sevilla. 20 de febrero, 10.500 atletas de distintos lugares del mundo, 160 atletas olímpicos y la verdad una fiesta aquí en la capital de Andalucía. Bienvenidos a uno de nuestros videos más especiales. flyers I got gifts but one subscribers Thanks for the candy basket Oh got another jacket My stocking's filled with acid Am I dreaming? What just happened? Zurich Maratón 2022. Esta es la fiesta que vive la capital de Andalucía. Una carrera que se lleva desde el año 1985 aquí en la ciudad. Bueno, maravillados de poder compartir con tantos atletas, fomentando el deporte, la capital de Andalucía. Les enviamos un saludo, espero que este video haya sido de su agrado. Hasta una próxima, vida aventura. Recuerda siempre que la vida es bella y tú eres una estrella. ¡Chao! When I was just a boy Christmas brought so much joy Couldn't wait for the presents and laughter I couldn't sleep late at night Looking for Santa with lights Those are the memories I still remember Then I became a man Lost sight